білесіңдер ошо мұндан химиктер чыкты физиктер шықты математиктер шықты менімше маселе мұғалімдерде болса керек чала бучук жатталған сабақ тұр кетіп мугалим мұғалім сөйлеп ошондон бери мен билим берүү боюнча оюм такыр уктатпай атат жаман көрмөктөн атып салгыла мени эч албайын дедим эле ассаламу алейкум бүгүн дагы өтө бир кызык талаш маселе жөнүндө сүйлөшкүм келет ары қарай талашуның деле керегі жоқ бірақ сөзсіз талашқандар пайда болады Өтінім мені министрге жаман көрсөтпөгүлө ойлойм жақшы э, бір жардамым тийсе керек ал министрге егер мен туура түшінсе, тагыраак айтканда мен кыргыз э, республикасынын э, билим берүү министрине мындай бул сөз ага тиешеси жоқ жокпу өзі білет го бірақ мен ойлойм мен айтатыған турган сөздөн бир жыйынтык чыгарса пайдасын табат жок деген ойлоно турган бір мәселе билесиңер мен бала кезде айылда окудум айылда бизде ашып барса мартта оқу басаңда барып ушу апрелдин аяғында оқу токтойт эле ептеп септеп майға жетип жыйырма бешинчи май каникулга чыгабыз баардыгыбыз талаға жөнөдүк ал кезде пахта дагы чыгып калган анан мынандай чапмайы бар жаганасы бар анан кетти андан жайкы иштер башталды кимдир бирөөлөр андан кийин чөпкө кетти кыркымга кетти анан күз башталды күздө пахта термей декабрга чейин биз ушу окуучулар мектепти сагынат элек ишенесиңерби э, китептерди ушу белибизге салып алып мугалимдерден бекитип окуйт элек эмнеге пахта тербейсиң деп урушат эле ушундай этекти жамынып алып окуган күндөрүбүз болчу мектепте парта э, биз э, талаада жүргөн кезде мектеп ремонт болот парта ушу декабрда келсең ушундай бир сырдын жыты кісі э, мұрынға аңқиды уже сырдың жытын ояқтың жытын сағына тілек мектепті сағына тілек. декабрь январь февраль март ұшы төрт айдың ішінде бір жылдық оқу программасын жетішкен жетішті жетішпеген жетішпеді ішенесіңер көпшілігіміз жетішчіміз білмеймін мысалы үшін мен химия сабағын бір да прибор қолыма қармап көрген емеспін мектепте оқығанда физикалық сабақ физика сабағынан бір да физикалық приборларды қармап көрген емеспін. математикадан логарифмалық баяғы чызғышты сызғышты мен ушу бишкекке келгенде көрдім бирок маселе эмнеде Неге біздің уул күчтүү шықты? Менімше маселе мугалимдерде болса керек Біздің мугалимдерибиз ушул сабақтарын түшүндүргөндө мен кеде шаарға барып қалчумын шаарда орыс мектептерде химия физика сабағының жана пробиркалары пипеткалары көріп қаламыз ғой лабораториялық класстарда аларды көріп мен таң қалчумын бұлар ұшыны қолданып оқитыр ғой деп а бізге ошонун сүрөтүн тарттырат эле дептерге колбалардын сүрөтүн тарттырат эле мына ушундай колбага мындай суюктук куйса мындай түскө боелот кана түр карандаш менен деп ошого карабай тұрып білесіңдер ошо мындан химиктер чыкты физиктер чыкты математиктер чыкты маселе мугалимдер деген мен мунун баарын эмнеге айтып атам мына карантин болуп онлайн сабактар башталды мен да негедир органикалык химия боюнча бир нерсени үйрөнөйүн дедим да кыргыз тилинде органикалык химия сабактарын издесем ооба бизде мамлекеттик телеканалдардан ушул онлайн сабактар болуп атыптыр жана ушул онлайн сабакты көргө туура келди бирок андан мурдараак мен кыргыз тилиндеги ушу тогузунчу онунчу класстын китептерин окудум эле химия боюнча окуп анан онлайнды да көрдүм билесиңерби көрбөсөм жакшы болмок ошондон бери мен билим берүү боюнча оюм такыр уктатпай атат мугалимдер мектепте мектеп китебин жаттап алгандай бытыратып айтып атат билбейм башка сабактар кандай мен көргөн сабактар ушундай бытыратып айтып атат мугалимдин өзүн дагы кудайга шүгүр анда мугалимдик маселеси бар экен слайдтарды қарасаң слайдтар білмеймін жаңағы малшыларға дағы мындай біраз стильдірек слайдта оқытады сөйлеп жатқан сөз түсініксіз анын үстіне біздің ошол эле органикалык химия боюнча айта болсок бутлеров деген орус окумуштуусунун теориясына негизделген сабак экен башка теория окутулбайт экен башка теория жок ошол бутлеровдун теориясынын негизиндеги сабак чала бучук жатталган сабак кетип атат мугалим сүйлөп білесіңдер мен бір 15 күн көргеннен кейін чарчадым. химияға қызығу емес химиядан қаштым мен түсіндім эмне үчүн бизде химиктер чыкпай атат эмне үчүн бизден физиктер чыкпай атат эмне үчүн бизден математиктер чыкпай атат билесиңерби бул сабактар химик чыкпа математик чыкпа физик чыкпа дегендей сезим калтырды менде албетте улуу урматтуу бийик даражалуу мугалимдерге мен бир сөз каршы айткым келбейт құдай мен мұғалімден көз қаранды екен дегенде мұғалім жаман деген сөз айтқан жоқпын әлбетте аның айлығы бар аның жашау шарты бар мынау мен дагы бір жолы айта мен мұғалімді жаман деген жоқпын мұғалімден жашау шарты бар байқұс үч миң сомго кантип даярдансын сабакка завхоз болуп иштеген адам химия мұғалім мұғалімі болып қалған болса қантип ал химияны үйретсін ал мұғалім қачан өзінің үстінде іштесін да қашан оқушыны қызықтыруға өзі қызықсын қачан. мен білмеймін бұл кім қылады бұл іште химия мұғалімі оқушыларды химияға қызықтыру үшін немне қылыш керек мен білмеймін физика мұғалімі оқушылардың бұйыл ұшы 9 Б классы же 11 А классынан 30 баланың ішінен 15 физик шығышы үшін эмне кылыш керек мен билбейм мугалим эмне кылыш керек экенин мен билбейм балким силер жазарсыңар Но мен бир нерсени түшүндүм окуучулар азыр бул предметтерге кызыкпайт кызыктыруучу нерсенин өзү жок мына ушуну түшүндүм эмне үчүн биздин илимдер академиясы коррупция билесиңерби азыр диссертациялар акчага жазылат мен бир күн бул жөнүндө айтып берем канчалык шарттарды катуу койбосун илимдер академиясынан менің ойымша іші қылып эле мен тура емес айтқан болып қалайын. дагы бир жолу айтам мен тура емес айтқан болып қалайын. мен тура емес айтқан киши болуп қалайын. илимдер академиясынан бүгін қырғыз республикасының эл чарбасына тийгизген пайдасы мен үшін нөлден біраз эле жогору болсо керек биздин улуу урматтуу окумуштууларды мен билбей калайын да бүгүнкү илим системасын билбей қалайын, ушу кабарым жок адам болуп калайын илимдер академиясынан тийгизген эл чарбасына тийгизген жакшылыгы пайдасы нөлден бир аз жогору болсо керек өткөндө белоруссиянын президенти лукашенко илимдер академиясына белоруссиянын илимдер академиясына тапшырма бериптир мынанша уақыттың ішінде көп емес бір жылға жетпеген уақыттың ішінде мынакей кризис келе жатады белоруссияның ел чарбасын алдыға қадам қадам ырғыта тұрған иштерди шығарғыла деген екен алты айдан кейін илимдер академиясы бір чоң аянтта мына ютубта жүреді ушул нерсе чоң аянтта көргөзмө өткөрүп турат ай президент үчүн а президент жалгыз барган жок лукашенко жүздөгөн журналисттерди барган аянтта билесиңер эмнелер бар камаздар турат электро кыймылдаткыч менен автобустар электрокыймылдаткычта бензинде емес, велосипедтер э, вертолет электровертолет жасап коюптур ушунча аябай көп нерсе бүт барды эң алдыңкы технология ал сүретінде сүрөтүн да көрө элек нерселер белоруссиянын улуттук илимдер академиясынын окумуштуулары коюп коюптур президенттин алдына мына президент сүйүндүбү жок недовольный лукашенко недовольный Мұнағылар менен биз келаткан кризисте каерде болобуз ойлондуңарбы дейт артта калбайбызбы мұнағылар менен деп атат Е, биздин улуттук илимдер академиясы менен кыргызстан келе жаткан келе жаткан сан ариптешибиз ааламында каерде болобуз деп сураган бул туура эмес суроо биз болобузбу дейги биз болобузбу урматтуу окумуштуулар окумуштууларга барып кошулуп аткандар кимдер кантип кошулуп атат мектептен оқыған химия ошо болсо физика ошо болсо математика ошо болсо окумуштуулар корпусу кимдер менен толукталып атат бюджет жегичтер мененби калп илимпоздор мененби мугалимдерибиздин корпусун карагыла жакшы сонун тажрыйба ушу жаштығында мен элиме пайдам тийсе экен ушул улуу атқа тапту мугалим болсом экен деген менен окууну окуп мектепке барғаннан кейін кімге кимге айланып қалды бұл мұғалімдер қараңыздаршы қазір мектепке кіріп мен эмнеге бұны айтып мектепке кіріп балаңның сабағында отырып мүмкіншілігіміз жоқ барлығыз қиратып іштеп жатамыз да іштеп жатады уақытымыз жоқ мектепке кіріп балдарымызға қандай сабақ беріліп жатқанын көргенге уақытымыз жоқ бірақ қазір онлайнды көріп қойсаңар болады онлайнда қандай сабақ беріліп жатады қараңыздаршы балаңар түсініп жатады ғой сол сабақты неге мұндай беріліп жатады албетте біз о билік мамлекет деп урушабыз мына ушул жерде туура урушабыз башкасын билбедим бірақ мамлекет білім берүү системасын қойшы керек ооба мына ушуну министрге туура түшүндүрсө балким мен азыркы министрди аябай сыйлайм өзү кайраттуу новатор кадрлардан ошто да аябай ушундай бир демилгелүү тажрыйбасы бар киши балким бишкекке келип анда колу бутун тушап бір бәле кылбаса эле бул системаны оңдогонго күчү жетсе керек дейм онлайн сабактарды бір көрсін. сиздер да көрүңүздөр анткени мына күзден баштап да онлайн болот деп отыр. Бұл қандай сапаттағы окуучуларды чыгарат билбедим россияга барып дубал шуап, пол жуугандан башкага жарайбы біздің балдар мына ушул дубал шуап, пол жуугандан башкага жарайбы біздің кадрларыбыз ошол мени ойлондуруп атат эй индия карап кой индия индия десе менин көз алдыма эмне келет дайым ысык көчөдө адамдар өлүп жаткан ачарчылык миллиондогон калкы бар миллиарддаган калкы бар оокат жетишпеген жер өлүгүн чала өрттөп гангага ыргыткан эл жуунганга суу таппаган эл ошолар жанагындай компьютердик программа боюнча дүйнөдө биринчи орунга чыгып атат егер олар бізге ұқсап су башында жашаса мынандай төрт мезгіл бар жерде жашаса мен білмеймін не болады ей япондар атом бомбасының астында қалған япондар технологияда қандай кетті алардың менеджментін үйренуге біз ақша үйренуге ақша таппай қиналып отырмыз эмнеге бізде ушундай жок ойлонбойлубу ә бизде жок да бизде жок да деп налый бербей эмнеге ушундай болуп атат балким мен ойлойм менин оюмча мен да үйдө балдарым менен сүйлөшөйүн деп атам өзүмдүн балдарым менен бәлкім бізде ата да болып жүрбеді бәлкім ата ене балаға социалдық бұйрытма береді балам сен үйренбейсің физиканы үйренесің бе мен үйренемін деген жеріңнен ұшын үйретейін сені ақшасын төлейін соның мұғалімдерді табайын деп бәлкім ата ене ұшыл нәрсеге барады анан күшті мұғалімдер іздейміз бәлкім ошондо бәлким мұғалімдер ата енелер ансыз деле мектепке ақша төлеп атпайбызбы бәлким мына ошондо мұғалімдер жанданат бәлкім ұшында қошымша сабақтар күшті сабақтар өтіп мектепке қарағанда жеке сабақтар балдарды көтереді бәлкім білмеймін іші қылып ойға ойлар но бірін сен түшіндім, бүгінгі біздің білім беру системамыздан өндірішті көтере тұрған химик өндірішті көтере тұрған физик өндірішті көтере тұрған математик шықпайды жаман көрмөктөн атып салгыла мени мына ушундай факт Эч нал алайын дедім эле налыдымы билбейм бирок маселе ушундай ну оюңарды комментарийге жазарсыңар салам алейкум